Vai me tá vai, vai devagarinho. Vai indo. Vai indo. Vai indo passou, tá bom, tá bom, vai embora. Vai, então 10 centímetros, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora que passou. Lá do outro lado tem que passar lá onde passa o ônibus positivo. Vou te esperar ali. Oh, no outro viaduto lá do lado da esquerda, não é? No outro lado, lá na direita, lá onde passa o ônibus. Uhum.

好好好好 Поехали, поехали. Ёпки-мопки. Оу, оу. 咁得㗎？哇，係。 七百嘞，咖喱你啊，七百。你那边应该也看着明显吧？对吧？骑车什么的都都开车什么？这本来也正常的，兄你 О. О. Дебил, сука! Квинс. Желаете знать больше? Продолжайте слушать Рок ФМ. Эм. Ебать его. Что, ебанутый, что? Стой, стой, стой, стой. there. La ilaha illallah. Siapa? Tak tahu. куда ты, блядь, прешься, это уебище? Дебилы, что ли, блядь? Ну, И они тут... Сука, ему... Бог, давай ему в бочину врежемся. Ай, хорошо, пожалуйста, кого-нибудь. Да! Да, сука, вот она, казнь! чуть такой. Новичок. Ну! Блять. Стой, стой, не переживай. Он столкнулся. Он что, уедет? Куда ты поехал, блядь? Скрылся место происшествия, ну куда ему?